وتبكي على السيف اللي عيني العيني قلبي يطفيك انا سيدي على الزين على سيب لساني والعين عيني اللي Thank you. كان سهري بحثت وعد لي حديد